მოგესალმებით. ვაგზელებ ქსოვის გაკვეთილებს. წინა ვიდეოში ჩავწერეთ ქვედა კაბა ეგრეთ წოდებული გლიოში. დღეს კი მინდა გასავლოთ ქვედა კაბა პლისე ორ ფერში. აი ეს მეორე ფერი ესეთი იქნება. ქსოვას დავიწყებთ ზევიდან, წელიდან. ჯერ მოვქსოვთ სალპეს და შემდეგ გადავალთ პლისეს შესწავლაზე. ამისათვის საჭიროა საქსოჩხერებზე ავგებოთ 100 თვალი. 100 თვალი დაგჭირდება სალტესთვის, იმიტომ რომ მე უნდა გასალოთ დღეს ორმაგი რეზინა. ორმაგი, ანუ მხედველობაში მაქვს რეზინა, რომელიც იქსოვება 2 ქსო, ერთდროულად მოგხსოვთ 2 ქსოვილს. ავგებოთ 100 თვალი, ავკრიფოთ 100 თვალი და პლუს 2 თვალი. 2 გარე თვალი. შემდეგ გვწოვთ ასეთ ნაირად. სალტეს. პირველ თვალს გადავიტანთ. შემდეგ წაღმა თვალი უკუღმა თვალი გადავიტანოთ ესევე, ისე რომ არ მოვხსოვთ, ძაფი იყოს ჩვენგან. ძაღმა თვალი უკუღმა თვალი გადავიტანოთ ესევე, მოვხსოველად. ძაღმა თვალი უკუღმა თვალი გადავიტანოთ. ანუ ერთი ერთზე, როგორც რეზინას ვხსოვთ ხოლმე, ოღონდაც იმ განსხვავებით, რომ უკუღმა თვალს გადავიტანთ ეგრევე, ისე რომ არ ვხსოვთ. ასე რიგის ბოლომდე. მეორე რიგი. მეორე რიგსაც ვხსოვთ იგივე პრინციპით. გადაგვაქვს პირველი თვალი, ან უგუღმა თვალს გადავიტანთ ესევე, ისე რომ არ მოვხსოვთ, ძაფი იქნება ჩვენგან. წაღმა თვალი. თუ გინდათ აქედან მოგხსოვეთ, მაგრამ თუ განაკედლიდან მოგხსოვთ, გადაიგრიხება თვალი, რომ იცოდეთ. და წინიდან რომ მოგხსოვოთ, იქნება ესე სწორად. ამიტომ გირჩევთ, რომ წინიდან მოგხსოვოთ. შემდეგ უგულმა თვალს გადავიტანთ წაღმას მოვხსოთ ძინა კედლიდან უგულმა თვალს გადავიტანთ წაღმა კედ წაღმა თვალს მოვხსოთ ძინა კედლიდან და ასე რიგის ბოლომდე და საერთოდ აი ასე იქსოვება აა ასე იქსოვება ეს აი ამ ტიპის რეზინა ორმაგი ქსოვილი და ჩვენ ვქსოვთ სალტეს რომელიც უნდა მოიქსოვოს დაახლოებით აი ამ სიმაღლის სადღაც 2 სმ სიმაღლის. მოვხსოვოთ 2 სმ სიმაღლის სალტი და შევხვდებით შემდეგ. ესეც ასე. მოვხსოვით ჩვენი პლისე ქვედა კაბისთვის სალტე. ნახეთ როგორი ლამაზია. აი ესეთი ესე იგი ეს არის ორმაგი ნაკსოვი ეს იგივეა რაც ესე იგი წაღმართლებით რომ გსოვენ და გადაკეცავენ ხოლმე მაგრამ ჩვენ ისეთი ნაკსოვი შევარჩიეთ ეს ორმაგი ნაკსოვი რეზინი რომელიც გსოვის დროს უკვე იქნება ორმაგი გსოვილი ეხლა უნდა მოვიქცეთ ასე. პირველი და ყოველი ორი თვალი უნდა მოვხსოვოთ როგორც ერთი თვალი. ანუ ორ-ორი თვალი უნდა მოვხსოვოთ ერთად. ასე რიგის ბოლომდე. აი მოვხსოვე. უგუმა მხრიდან ასე გამოიყურება. ეხლა მოვხსოვ ყველა თვალს უგუმად და შემდეგ დავიწყოთ უკვე პლისე. მოვქსოვეთ სალტე. ეხლა ვიწყებთ პლისეს მოქსოვას. ამისათვის გადავიტანოთ პირველი თვალი. შემდეგ ვქსოვთ შვიდ წაღმას. ერთი უკუღმა. შვიდი წაღმა. ერთი უგუღმა. ა მოვხსოვე სალტე. მოვხსოვე მ აი ეს აქამდე და როგორ მოვხსოვე ახლა გაჩვენებთ. როგორც ხედავთ, მოიქსოვა პლისე. ამ პლისეს წარმოქმნის ძირთადად ორი თვალი, აი ეს თვალი, წაღმა თვალი და აი ეს თვალი. ეს თვალი არის უკან გამწევი, ხოლო აი ეს თვალი წინ გამომწევი. აა და ძირითადად კი იქსოვება აი ასეთი ნაკსოვით. ეხლა გაჩვენებთ მე როგორ როგორ მოვხსოვე. როგორ მივიღებ ლისე. თან ვურთავ სქემას. ესე იგი, პლისესთან ერთად მე გავაკეთე გლორშიც. ანუ ზევით რომ იქნება ვიწროთ, ხო? ქვევით უფრო ფართოვდება. თქვენ შეგიძლიათ სწორად მოგსოვოთ და სწორი პლისე იქნება. მე კლიოში პლისე მოგსოვე. ესე იგი. პირველი თვალი გადაგვაქვს და გსოვთ 1 2 3 წაღმოთვლებს აი ნახეთ მოვხსოვე წაღმოთვლები ხო მე რე შემხვდა აი ეს ეს თვალი რომელიც ქსოვილს ჩვენკენ წევს აქეთკენ მოვხსოვოთ წაღმა შემდეგ ისევ წაღმოთვლები ეხლა ვუახლოვდებით თვალს რომელმაც გაწია ქსოვილი უკან აი აი ნახეთ ანუ აი ეს თვალი მოგხსოვოთ ეს თვალი უგუღმად შემდეგ იქნება ისევ წაღმა წაღმები წაღმათულები და გსოვ ახლა აი ამ გამომწევ თვალს ჩვენკენ გამომწევ თვალს ისევ წაღმები მივედი გამწევ თვალთან აი მივედი ამ თვალთან სოვუგუღმას ისევ წაღმა წაღმები რამდენიმე წაღმა თვალი ეხლა გამომწევი თვალი მოგხსოვოთ რა ეს წაღმა და ასე შემდეგ რიგის ბოლომდე მოგსოვე უგუღმა მხრიდან გსოვთ ისე როგორც თლები ითხოვს ანუ აი ამ ნაგსოვს გსოვთ სულ წაღმათლებით სულ წაღმა შემდეგ აი ამას გსოვთ შეულებრივი წაღმართვით. ანუ ხო ხვდებით, აქ არის ორნაირი ნაკსოვი. ეს ნაკსოვი სულ წაღმართვით იქცოვება, ეს კი, ეს ყველასთვის ნაცნობი წაღმამხრიდან წაღმართვით იქცოვება, ხოლო უგუღმამხრიდან უგუღმართვით. აქ არის ესე იგი ორნაირი ნაკსოვი, 1 და 2. ესე იგი ეს არის უგუღმამხარე. ამ ნაკსოვს გვსოვთ სულ წაღმართლებით აი მივედით აი ამ გამყოფ თვალთან, ანუ გამწევი თვალი, ამას ვსოვთ უგუღმად და ასე რიგის ბოლომდე. ძალიან მარტივი ხსოვა, ძალიან მარტივი დამწებთათვისაც ძალიან ადვილად გასაგებია. და ასე შემდეგ. ესეც ასე, პლისეს გაკეთების პრინციპი უკვე ისავლეთ. ანუ ეს არის გამომწევი თვალი, ეს არის გამწევი თვალი უკან. და კეთდება აი ასეთი პლისე. ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ ვახდენ თვლების ჩამატებას, ანუ ვისაც უნდა რომ კლიოშე გამოვიდეს. კლიოში ქვედა კაბა. როგორც ხედავთ, ზევით არის ვიწრო და ქვევით ფართოვდება. ახლა როგორ გავაკეთე ეს? აი ამ ამ ადგილებში უფრო გამწევი თვალის, უფრო უკანა გამწევი თვალის აქეთ და იქით მოვახდინე თვლების ამოყანა შუიდან აქედან არ გავაკეთე რომ არ გამოჩენილიყო ძინა მხარეს რომ არ გამოჩენილიყო ჩამატებული ცლები ეს უფრო გავაკეთე უკანა მხარეს ამას გაჩვენებთ ეხლავე რაც უფრო ძლიერი კლოში გენდომებად უფრო ხშირ-ხშირად მოუმატებთ უფრო ხშირ-ხშირად ამოიყვანთ აი აქ შიგნიდან თლებს ხო გესმით ეხლა აი თვლების ამოყანასაც გაჩვენებთ როგორ ვახდენ. ესე იგი, ჩვეულებრივად წაღმართვლებით გვსოვთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, აი აი ამ ნაკსოვს მივედი აი ამ გამომყვან ჩვენკენ გამომწევ თვალთან. მოვქსოვეთ აღმა. ვაგრძელებ ქსოვას. უახლოვდები გამწევ თვალს აი მივუახლოვდი აი აი ეს არის ჩაღმავებულიც არის ხომ ხედავთ აი ნახეთ ჩაღმავებულია რაღაცა ისეთი საზღვარია გამყოფი ხაზია ამასა და ამას შორის ხო ამასაც მოვქსოვ და ნახეთ აი ამ გამყოფი თვალის აი აი აქ აი აი აქ ამას ავდგები და ჩამოვაცვალე ხა მარცხენა საქსოვ ჭხირზე. შემდეგ აქედან გამოვყან წაღმა თვალს. აი, მოხდა თვალის ჩამატება. ამ თვალს კი მოვხსოვ უკუღმათ, იმიტომ რომ ეს არის გამწევი თვალი. შემდეგ ისევ ამოვძევ ამ თვალს, ჩამოვდებ მარცხენა ჭხირზე და მოვხსოვ წაღმა თვალს. აი, უკვე ორი თვალი ამოვიყვანე. ეს თვლები რა თქმა უნდა რაოდენობაში მიემატება დანარჩენ თვლებსაც და ეს გამოიწვევს უკვე ნაკსოვის გაფართოვებას. შემდეგ ვაგრძელებ ქსოვას. ვაგრძელებ ასე ქსოვას, ვაგრძელებ ქსოვას და მივადგები ახლა გამომწევ თვალს, ხო? გამომწევ თვალთან მივედი, აი ამ გამომწევ თვალს ჩაულებივად მოვხსოვ წაღმათ, არავითარი თვლების ამოყანა აქვს. და ვაგრძელებ ისევ გსოვას. აი, მივედი გამწევ ხასთან. ისევ ამოვიყვან ესე. ჩამოვაცმევ მარცხენა ჭხიერს, გამოვიყვან წაღმას. მოგხსოვთ უგუღმათ, ისევ ამოვიყვანოთ, ჩამოვაცვათ ჭხიერს. და მოგზოთ წაღმა და ასე ასე ხდება თვლების მიმატება, ასე ხდება კლიოშის გაკეთება. არის კიდევ სხვადასხვა მეთოდები კლიოშის გასაკეთებლად, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში აი ეს ქვედაკაბა მე ასე მოგხსოვე. ეხლა გაჩვენებთ უკუღმა მხრიდან როგორი ქსოვება ჩამატებული თვლები. ანუ მივედით, ესე იგი, აა აი ამ თვალთან უახლოვდებით უახლოვდებით უკუღმა მხრიდან ჩამატებულ თვალს, აი მივუახლოვდი, ნახეთ ჩამატებული თვალი. ჩვეულებრივად მოვხსოვთ წაღმად. აი ეს. ეს გამყოფი და ესეც წაღმა. დანარჩენის ყველა წაღმათ. აი ეს არის სულ. ძალიან ლამაზი გამოდის. კლიოში პლისე, ძალიან ლამაზი. შესანიშნავი საჩუქარი იქნება ასეთი ქვედაგაბა პატარა გოგონებისთვის. ძალიან უხდება აი ეს ორფერში მოქსოვა. შეგიძლიათ მესამე ფერიც დაამატოთ. და კიდე ვიცით რა მომეწონა? აა ეს იგი პლუსი ხომ არის და ამას პლუს დამატებული დამატებული კლიოში. ძალიან მოუხდა პლუსეს. ესე იგი ვუახლოვდები უკვე აა რიგის ბოლოს. ესე ვარჩა. ესე იგი ვიცი რა მოგხსოვეთ ახლა აქ რა მოგხსოვეთ და ახლა ვერ გაჩვენებთ ვიდეო გაკვეთილის ბოლოს მოვახდინოთ შეჯამება რა ვისწავლეთ ვისწავლეთ სალტეს გაკეთება ორმაგი ნაკსოვით ამას ზოგიერთი ხსოვს ესე იგი ცალკე მარტო წაღმართლებით და შემდეგ გადაკეცავენ ხოლმე და მერე უხვევენ ნემსით და ძაფით ან ორ თვალს ერთად შეერთებენ და ისე ისე ამოქსოვენ ხოლმე. და ეს ნაკსოვი მე იმიტომ მომწონს, რომ ორმაგი იქსოვება ერთდროულად და მერე შეგიძლიათ უკვე ერთმაგ თვლებზე გადახვიდეთ. ეს ყველაფერი ჩანს ვიდეო გაკვეთილში, როგორ და რანაირად. ხო, შემდეგ ვისწავლეთ თვლების ჩამატება, აი აქ. ვისწავლეთ გამომწევი და გამწევი თვლებით პლისეს გაკეთება. და შესაბამისად, კლიოში, ისა, კლიოში, კლიოშის გაკეთება ვისწავლეთ ასეთნაირად და პლისე. მე ძალიან მომწონს. ძალიან. ნახეთ. ნახეთ რა ლამაზია. პატარა გოგონას ისა კარგი იქნებოდა ესეთი ქვედაკაბა. ეიდა კარგი საუტე გამოვიდა. ესეთი ну შეგიძლიათ თქვენ მოგსოვოთ ჰაიროვანი თვლებით, აიზნაღით მოგსოვოთ ჯაჭვი და გაუყაროთ შიგნით ან რეზინი. აი ესეთ ნაირად. ასე რომ შემოკარგებოთ დღეს ჩვენ ვისწავლეთ ბლისე ქვედაკაბის მოგსოვა. პლუს კლიოში თლების ჩამატებით. ვისწავლეთ აგრეთვე სალტეს მოქსოვა ორმაგი ნაკსოვით. ვფიქრობ, რომ მაყოფილი ხართ დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილით, ქსოვის ვიდეო გაკვეთილით. მინდა გისურვოთ წარმატება. ხო, მართლა, გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ახალი ვიდეოები. მინდა გისურვოთ წარმატება, ჩამრთელობა, კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე. thank you